Pues soy Ainhoa Cobos pues, y pertenezco a Ecoherencia, una cooperativa sin ánimo de lucro. Bueno, pues este, este huerto que veis aquí elevado se llama ojo de cerradura porque la forma que tiene parece que sea el ojo de la cerradura de una llave y mm, tiene unas características súper interesantes, sobre todo para zonas de poca pluviometría donde tengan un problema gordo en tema de lluvias. Normalmente este tipo de huerto no lleva ese sistema por goteo y se utiliza en comunidades donde puedan integrar en un espacio pequeño, por un lado, el cultivo y por otro lado, hacer el reciclaje de todas las hojas muertas que sacando el huerto para hacer un compostaje, incluso con lombrices si se hace falta, la propia estructura. En la parte de atrás, si veréis por aquí, os fijáis que tenemos un pequeño techito y una tapa donde en esta zona vamos echando materia orgánica y eso está conectado con todo el huerto de tal forma que con agua podemos ir echando esta materia orgánica, el agua residual de lavar los platos, podemos echarla aquí, hoja también tiene mucha cantidad de agua y va mm, hidratando en cierto modo toda la parte del montón de la parte de abajo y podéis ver que por la producción que tenemos de, de estos rábanos podéis ver que puede ser súper productivo el sistema hay que tener cuidado de dónde ubicarlo. Normalmente la posición ideal pues es para el sur, para que pueda tener las mayores horas de sol y luego pueden pasar cosas de estas, que esta planta puede dar la sombra a otras. Y aquí tenemos lechuga de escarola, acelga roja, cebolla, fresa. si esta es una comodidad y tú diariamente estás generando esos residuos de materia orgánica, ese agua residual, no necesitas tener nada de, riego a goteo porque el propio sistema sería viable. La, diversidad y en muy poco espacio, todo lo que, lo que puede llegar a crecer. Aquí tenemos hoja de roble roja, tenemos eh, lechuga oreja de mulo, apio, remolacha.